got no amigo do like there take my dumb in YouTube channel again brand new video එකත් එක්ක අද වීඩියෝ එක ගේන්න කියලා හිතුවේ ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවෙක් එයාගේ ෆෝන් එකෙන් voice message එකක් එවලා ඒක බැලුවා කියලා පෙන්නන්න නැති වෙන්න කොහොමද අහන්න කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකකින් ගේන්න කියලා හිතුවේ. එහෙනම් දැන් යම් වීඩියෝකට තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් දැන් යම් වීඩියෝ එකට හරි ඔගොල්ලන්ට ඉස්සට වත්සැප් වෙබ් එකට හරි වත්සැප් එකට හරි වත්සැප් බිස්නස් එකට හරි තුනෙන් එක්කට යන්න ඕනේ මම යන්නේ වත්සැප් බිස්නස් එකට ඊට පස්ස ඔගොල්ලන්ට මෙතන තිත්තුනක් පෙන්නවා ඇති මං ඕගොලන්ට සර්කල් කියලා පෙන්වන්න තිත්තුනක් පෙන්නවා ඇති මෙතන මෙත තිත්තුනා පෙන්නවා ඇති ඒ තිත්තුන උඩ එක සැරක් ලික්කන්න එකල සෙටිංස් වැඩ යන්න සෙටිංස් වැඩ ගයාට පස්සේ එකකවුන්් එකට යන්න වාට මේක ඩෙස්ටොප්පිංත් කරගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා එකකවන්ටඩ ගියාට පස්සේ ඒකල ඔගලන්ට ප්‍රයිවිසි වලට යන්න ඕනේ ඊට පස්ස ඕගලන්න මෙතන ස්ටේටස් වට පල්ලෙහා පේන ඇති ඒක ඒකුඩ ඉගසැලක් ක්‍රික් කරන්න ඕනේ යාලු යාළුවගේ ෆෝන් එකෙන් බලද්දි ඔයා කියවල නෑ කියලා පෙන්න්නනවා ඒක තමා මේ විඩිගෙන් ඕගලන්ට ගේන්න කෙළ හිතුවේ සබස්ක්‍රයිප් කරන ඇතත් දැම්ම සබස්ක්‍රයිප් කරන්න එහෙන අදරිකින් එන්නා පලව දෙන්න ලයි කියදාන් යන්න කමෙන්ට අදාන් යන්න ශයකදාන් යන්න මේ වීඩ ගෝගල්ලන් යාලුවෙක්ට ඔයත්තුනා ශයාගන්න ඒනම් තාම සබස්ක්‍රයිප් කරන්න ඇත්තන් දැම්ම සබස්ක්‍රයිප් කන්න එනම් අතටකින් එන්න මමටෙක් බයි දෙවමි යුටි ශාලය හොස් දෙවමි දිසිල්ලා